Entende? Tu rende. Quando tem autorização de é dono, e quando está aqui nana, tem que sair e aqui tem amor. Ok? Pena na vida, eh, você mesmo me enche com não. Quem é essa aqui tá? É Maria de Cois. Quem? Basta de papia pantomina. Ok? Da mamãe. Cois, cois. Onde é cois, tá? É, eh? eh, não, ele, se ele entende, sabe? Ele entende. Está dentro container. Nada dentro container, está sacando do outro Ah, Clemência, vai controlar para mim. Sim, mesora. Não acho que serve Boca para montar, Você errou de dois, entende? Ah, sim, sim, sim, sim. Mas me serve assim. Sim, mas você que vai ter um problema, minha chica. Como que bem? Vamos, vamos, Calma, calma, calma. Vamos ir, calma, calma, calma. Tá nós aí entro, miri, becanta, estrobanos igual, fecha de cá, com a cara na cadu, cá, que seda. Mundo com esta tem dois estrangeiros também, não pode comprovar, com nada legalmente que não, nós arrestaram, nada de embeixa como sou. Ok, óbvio. Uhum. Ei, onde a está É da malo, é da malo. Até o amo mesa chega aqui. A ah, mira, não? Vai mirar. Laga muito bem. Mal é ampla, pompa, batata, ué. Laga é muito bem, me diz. Anda pasan tur tur sali um po um trasi outro visa gidena mo. So como demi, mi abogado já tá na caminho da gaba. Entende? Tá time de neio tá aqui lá. Anto? Anto quem carajo tá neio? Brief? Quem carajo tá neio? Isso aqui isso aqui não sei. Naturalização, epidemia econômico. A ver, aqui ah, dentro não tem nenhuma epidemia. Para mirar, tu ainda sai para fora. Eh, Caballero, eh, eh, resta, resta, senhor Cois. Um pouco mais de respeito. Um pouco mais de respeito. respeito? Ah, sim? Santa Mira. I will be again. Okay. Que que é saque, meu Deus. Não dá. Tá. Vamos começar assim nosso trabalho. É, se controlar. Né? Sim, sim, sim. Contrato lá, Senhor. Aquilo. Pela ganada passa. Contrato Controla bom. Ei, ei, para. ei, Luis ey, ven aquí. No te A mim tampouco. Eh, eh, me saca porque é passar. Senhor Cois, e Lucy Erconan back. Tem aqui. A mim não assina nada aqui dentro, mas só como ele Ah, fierno não tá malo, tá? A wawak, ¿Ah? que me chama aqui dentro? Ah, se fierno não tá malo, você não sofre o com escuridade, tá aqui dentro. Vamos lá. Senhor Cois, sende luz e Erconan back. Tem aqui, me não cometeu nenhum crime. Bonsoir, comment dire, mi lugar tá abrir 8 horas. Que me chama aqui dentro? Ah, anto mi lugar tá será 8 horas também. Que me chama aqui dentro, trobe. Coisa, você papia opi. Sim, senhor. De, de luz dan back. Sim, de luz e erco dan back. Se nós não nós laga arrestabo. Tem que ir Mi lá que sene luz nan, pero erco sim não está tá batan batane. Eh, eh. Tava todo tonyo, tava todo to mande kiten. Security sene luz mano yak. Danke. Tem que ir. Me tem coisa que não, um falta de respeito. Um atentado contra minha persona. Você vai compreender mim? você está sendo um criminal me dá. Ah? Agora guarda Santa Waka. Um beque, me abogado a caminha para você tour. Ah, você está quente cois, Quente duel cois. Você como deve? Me abogado tá a caminha. Esse tá se me como sa. Ablif? Bota de direito. Como laga? Se porque vim com abogado, laga abogado bem. Ah, já me é. abogado na caminha. Um beque é, também. caso, nosso se já nosso trabalho de controle. Controlar a maneira nosso. é meu abogado, mitim. é meu abogado. Já na caminha. Sí, sí. Sigui. Lo motivi seije. com la haga, seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguimos a nossa. A tuaca. Oribini, não tem cuenta em nada. Bom, Oribini, não tem cuenta em nada que dê, Sabe como é de mim? Ah, até, até ele chega. Hop, oh, bom. Ei, dá que eu sou chega. Ei, até aqui. Bem, bem. Escuta, amigo, senhor Cois. Anigi. Fim de semana, três bias mais caro. Como é? Então, weekend, seis bias mais caro. Anto basta kami for yung happy hour wari kiruma. Kami nita diez mas caro. Bago mani bang? Anto ba? Se mita pa taon tu kumi senhor no? Lobo tá impagável pa bo wari kiri. Eh, Ela gisto pa. Ba kimi asi ba? No no no no no no no. Kira kira kira. Okay. Trato hecho? Ah, sim, sim, okay. trato hecho. Problema. Bom, contar-me preciso, preciso, o que está passando aqui dentro, agora para me poder atender a coisa que pavo. Para ter tranquilo, Resta, para nos compreender outro bom, para não aderir, filho. Ok, bom. Okay. Ya, tiene que abogado mundos. Neo 30 de miluga. Ola 30, a na ver flow, mitra dona bira louco. Cliente na bira loco, na be flow. Para, para, para, para, para, para. Começar de novo? Papel resto para pues nós como de outro. Começar de novo. Ok, vá. Neo 30 de lugar Ambulância. Okay. De, de, advogado. Uhum. Me que não, para cobrar, não, para cobrar nem um ganho de perjuízo. O como é? Os o procuram sim. Você vai, é ganho não conhece o meu lugar. Vamos mirar. Okay. Assim, não caso para Tranquilo, tranquilo. Mirigila, me explica uma coisa. A UNE está salifando aqui dentro no próximo. Quanto serve que para dar prejuízo? 30 milhões. 30 milhões? 30 milhões? Ai, ah, não, compadre. Coisa tem que ganhar. Tem que 30 milhões, tem que. Me está cobrando 60 milhões. Então 55% está para Ok? Que? I believe? Deal? Tá Uh... Ok. Ah, senhores. Saludos, senhor bem. Tenemos. Saludos. Ok, assim aqui. Como se chama a tá abogado de senhor. Abogado. Muders. Muders? Yes, sim. Ah. Bo. Vou Bo porta. Bo porta família de abogado Vader? Sim, determina meu cabelo. Chegou, não? Ah, ok como abogado ¿no? del señor Gois, sí, pero não, não, no, no, para terminar, me exigí como respeito, como seu artículo 9, inciso 7 da visa, como cliente você tem... abogado, minta quero te inter um de lei, você se interessa me delante o aqui. Também de ver, tá um prazer para mim assim, O que é? Porque até me também mais levo bo, So artículo 9, inciso 7 da visa, porque hasta lei na Ah, eu acho que é interessante, amor. Una de nuestras países. Ay, no, pero me que me dijo, me sabe, tipo papel, me está así, no, no, passeira que costa não Não, não, não, não, não, não. Não sinta assim nada de corrupção. Não. Só libra. Não, pero não se regle, não se regle. Wa, não se regle, coisa que se ninguém. Pero wa, tem que, tem que, tem que, tem que. Já. Tem que bobe senanto. Brigue, mas bisé, mas bisé, esta saiu com sua boca caducar que foram, mano. Isso, a outra bom awele ore basta turma se sali ku prensa me sali de mi lugar ba mira isso é duro para entender não wa wa wa wa groba é coisa música é nem achisi la que coisa ruesta na minha mão você lá me explica uma coisa abogado muders não perde um caso de corte brother então peleia pior a ah, outra hora dale dale tu não é que merece dale dale me te dale sem assim palavra não <laughs> Ué, brother wa é nós me se queda tranquilo ruesta wa la que coisa que na nechi por nós não passa linha com a rabo tá como é que me Automáticamente va a pasar artículo 9 de San Lucas, perdón, Corintios 6, vamos a ver Corintios 6, va, pues vamos a explicar, va, ahora vamos a Goliat, ahora Goliat tiene despertar, ¿qué que Goliat hace? Tá assim? Pague luz, ora Goliat Pero vamos, Pancho, cansado, ¿verdad? Merikita, o homem que brother. Tá, tá, me pensava. Merikita, tem como me te explicar, mas não, uai. É como me te explicar, uai. Ora, o Goliath, hanya den artikulu nan jesis hmm? den korintio nan boko mene den korintio nan anto orako eh. lah, nabi se lapo na pare bichi kan dela bula bawa bawa bawa sneki eh? ha bata bawa bawa sneki no yop yop yop arabia Orang jawab Arabia, jawab di no. Mereka bici kendala nama sekutu kita bulun tiki. Atau sekutu nama tempat bulan. Eh, Mateo ya Arabia. <laughs> Apa mu? That's Heusmodell. Dance, dance, dance, dance, dance, dance. senhor Cois, senhor Cois, é coisa que está espantoso. Nós não haverá está aqui cedido. Sim, um container, não? Tu não pode sair em botinho aí. Tem aqui, ora vou cozinhar, não? turma que tireta muri. Porque de mim, Silvia fica choto combinando que é bombom. E não está a diarreia. Você come de mim? Ok. okay. Nada, nada com diarreia, mano. O tio Piblê que está a diarreia aqui com a caduca. Correto. Tem que, tem que começar, não? De mim negócio, não tem um bleque caduca. Cada um bleque também bite aia sem um problema. Alright? Ok? Antoine. Compreendível, sim. Mas tanto não para, mais duas não vira. Ok? Ok. Mas dois na mira, mas ainda é assim. Não okay. tem Isso aqui é, é abuso. Completo. Sim, não, eu, é Sim manda. O que, que é significa? É mestre não está comendo? Né? Sim. Boa família, está comendo tá coisa aí. Tem aqui. Eu não tenho nenhum problema com não. Vou comender? Se tem mestre, me está comendo. Muri, me não está muri seguro com não. Tem me caso, me bleque não de casa. Guarda morato. Ok. Não está para mim. Essa aqui não é de casa. De casa. Essa aqui não, é? também vou de França. Bora, bora, bora. Essa aqui. De França. Ok. okay. Minha carne não, também vou de Itália. Bora como é? Ante minha juice não. Com minha água não, de casa, também vou de merca. Alright? Merca. Esse fita é bom, abuso. Sim, essa do não? Agora tem aqui. Agora tem aqui, abogado. Tem monstro aqui. É monstro aqui, porque defender? Hã? Porque defender ele? incrível. a mim também se nós, não, nós temos a carne de high quality. Mas pera, se quiera, se é por uma carne barata, do fresco, para nós comemos sim. ah? você, você câncer, é inimigo número um de nossa comunidade, não? Ué, não está respeitar nem, nem idade, nem grande, nem chiquito. Ou porque me sabe, ah, porque tem causa com o câncer que está dispersado, mas tanto ainda ali nós temos comunidade. Então, ah, bota também. Não, não, não, ah, não. para, para. Você conseguiu que virou, o pica gente, mas ah, me quer, eh, eh, me também lá que cai. está aqui virou outro caso, outro filho. Eh, Abogado Mulder, só não bota pai, tem que equipe caminhar assim, tira na fó, ah? Uhum. Vou começar a mostrar quanto placa meu pai pegou isso aqui. Ah, pô. Insólito. Incrível. E quando é bom, bom, inconsciente mundo assim, de nada. O que você trata nos pueblos Sim. Incrível, só. Depois de mês que está comendo, que essas coisas. Quem conosco povo merecendo tanto assim borci ko customer ni tra kwa e problema ko Aí laga nan grita ter nan coro coro sali fe dan garganto ambo dite ko é ama te express como tá expressado e não se entende assim de maneira aqui. o que que isso aqui tá incrível você insólito só é incrível É coisa eu vou ficar duro coisa é Manuel Você bom sim eu miro na televisão indo para aí for manifestação com borci com cone João! Eu vim para sostener, bo. Ok, danke, João! João! João! João, cois! João! Espera, espera. João, matando na rádio com com na terapia para fogões. Mas bem para sostener, bo, cois. Danke, João. Danke, João. Na terapia, arribamos para tu três. Não, eu também sei que me ainda bem. É, vamos a tu. não me ainda bem tampouco, não? Lá, me explicava, cois. Uau, uau, ah, bom, não? Epokosako, bosadi kong nanta abri befra, você expressionan barata kubasi. Wature outro comerciante da, não? A pedir despensa. Pero abo não. Ah, bota decidir como que sulfurar, que brincar, então que condenar também. Tá, pensei, pueblo, nanta contribuo. Mira, mira, mira. Tranquilo, ok? Ora, ele tem que estar, não está expressando mais como que tá, homem. Calma, calma, homem. Pois, ei, é manifestante, não? não que nanki bobo sali pedir dispensa público. bom sai pedir né, a mim tá querendo, não? Tá bom para mostrar por três. Sali junto e pedir dispensa. Mira, tá saca meio bem. Não, pero tá bom para mostrar assim ele. Sim, sim. Claro. Me tá querendo, nós trabalhamos. Ah, tu tem mais negócio. Tô bom? Sim. Tô bom, coisa. Tô bom, coisa, tô falando com você. Tô bom. manifestante na que é também se para băi băc o corte, putingă-i bălătorii fac corte também. Doel, tá roupa placa na corte, Doel. Muito placa, joel É, é o momento. é Aí é o momento que não se tem que vai, não. Vamos, vamos. Em todo caso, vou pegar aqui um sócio demais. Vamos, vamos. Vamos. vamos. Vamos, vamos. cima, não tem nada, não. Bloba, sim. Mira, mocho, papai, hombre. Sale, sale, hombre. Você João! João Meira! Costa cai para mim aqui, João! É não vai para o pau, não vai para o pau, João. João, o Bible phone, nada quebra turbo fundamento. Perdoa, tranquilo, tranquilo, não, não está bem, não está bem, tranquilo. Meisa, passou meisa, eu quero só com o Humber. não estou anto largo. Lá que não é tranquilo. Ah, coisa, puta mira. É pior que se enfrenta, mas sobe, não, homem. É, eh, você era boboca para atender? É, ah, é. Eh. Mas luta quem? É, tranquilo. Você era boboca. boca, tranquilo, Lá Tranquilo, tranquilo. mais, meu amor. Você me pompa. Daqui que me tocou essa war. Ah, Sim, me saca. Me saca. Virgem de Fátima, pede para nós. Virgem de Chiquinquirá, pede para nós. Amém. Virgem de San Candelária, pede para nós. Amém. Virgem de Guadalupe. Guarda, guarda, espera, espera. mete tem uma boa ideia. Espera. Okay. Espera. Pede para nós. Guadalupe. Bravo, homem. Pede para nós. Tá então bom. Pensa riba turcaus como que pida despensa. Escreve tudo riba papel. Ora bocaba, põe meu nome também tá, bom. Eu sou nome também, ok? Eu sou nome também. Pires é. de Fátima também. Pires de Fátima, é. Já, já, me tirei. Já? Hum? É bom assim, não? Ok, me também, me também. Ok, ok. Me também Sally. Sally, pede dispensa, cara. Me também, Sally. Também, o nome e número também. Ok. Não te esperamos. Boa. Associação de supermercado, ok? Associação de supermercado. Muito bem, muito bem, Sally. Sally Pig, Sally Pig. Muito bem, Sally. Muito bem, Sally. Sally Pig, Space. Pruebas de coração. Okay. Mica pisa postão. Despensa. Mira, mira. Não, não. Não não. Não, não. Não. Ora Não. Acorda, associação de supermercado. É. Ah. Pueblo de Corsol. nós Nos que visa. Sim. Despensa. Sim. Perdonanos, lo qual que nos arrasa, E nos nota contra de controle. Não, não, não, não. não, não. Esse bicho é adelantado. Hein? É? Na de dois lugar. Nos que visa. Que nós também ta yu di corso. Hey, no sa stima bosnang. Ta pc. Desde Desdejaue 5 horas de madrugada, você vai vir na COI Supermarket, me tarrabe tá trampar, e assim você vai vir comprar coisas, tem no supermercado. Também me põe um tremendo bom cuné, tem parque de baby shampoo, e assim me dando uma tour e Tuna! Por nada! Por nada, por nada, Por nada, não! Ei, João! Por nada, não! Por louco, por nada, não! Não tá pode! João! João, por nada, não! João! Então, Sorry, Ghost. Sorry, goes. Minha calma, minha calma. Sei, sei. Alô? Cita com coisa. Aham. Aham. Um, GS container. Ok, ok. <laughs> ok. Aia 19, 21. Ok. Guaramurato, Guaramurato. Asociación. Ajá. Sí. Meeting 10 container. Oh, 10 containers Fabuloso. Calle 19 21. Mérate, tremendo, vaya, pues, tremendo. Vaya. Sí. ¿Abota interesa? Claro, David, 5 containers. Oh, sí. Manuel, te interesa? Claramente é três. Ok, nós estamos com 10 containers de gestão 21. Bom? Yeah. Arriba Madeira! Arriba Madeira! Arriba Madeira! Arriba Madeira! Bom trato nós aqui. Arriba Madeira! Arriba Madeira! Bom trato nós Madeira, Madeira, Madeira. Madeira, Madeira. Bom trato. Vamos lá, vai. A primeira coisa, mas eu falando com você. Eu não vou abre contra aluno, puta Then we can go illegal, puta dodó, tem weekend, abre contra loon, puta Then we can com illegal, puta dodó, tem weekend, abre contra loon, puta Then we can abre